عايزة أتكلم في نقطة مهمة جدا تخص آه، وقوع الطفل تحت التهديد خطورة وقوع الطفل تحت التهديد خطورة مواجهة الطفل للتهديد من طرف الأم والأب من طرف المدرسة من طرف الناس اللي هو بيثق فيهم وبيتعامل وبيحتك بيهم بينتراكت يعني معاهم بصورة يومية طبعا الأم والأب ممكن يكونوا آه، بصورة بصورة كبيرة الغالبية العظمى بتعتقد إن هم مش بيهددوا ولادهم ولكن آه، ممكن استخدام كلمه زي لو ما خلصتش اللي هي فكره الارتباط الشرطي بفعل آه، في آه، عقاب في حال هو لم يقم بانهاء عمل ما او الارتباط الشرطي ب بان هو ياخد مكافاه في حال انه انهى شيء ما بس خلينا في موضوع المكافاه ده لاحقا يمكن ابقى اعمل فيديو تاني عليه بس انا دلوقتي بتكلم في التهديد ان هو لو انت مثلا ما خلصتش اكلك ما فيش تي في او ما فيش تلفزيون ما فيش ايباد ما فيش تليفون ما فيش ايا كان في حاجه ما فيش يعني في عقاب آه، لو انت ما ما جبتش درجه مش عارف ايه ما فيش كذا لو لو لو اللي هو الارتباط الشرطي ما بين عدم آه، انجازه لمهمه بصوره معينه محطوطه في دماغ الام والاب والعقاب اللي هو هيعمله او الشيء اللي هو هيتحرم منه وفقا لعدم قيامه بهذه المهمه آه، آه، بعيدا عن استخدام المصطلحات ولو لو لو لو ده طبعا غلط جدا وبيوصل للسبكونشس للطفل وبي وبيبقى موجود عنده وبيفضل موجود عنده وبيبان في في تفاعلاته في الحياه لما بيبقى تينيجر ولما لما بيبقى في, في سن المراهقه ولما بيكبر بعيدا عن ده دي قضيه تانية برضو محتاجه شرح آه، الاهل Regardless of قد ايه هم بيكونوا يعني واخدين بالهم من ده او بيحبوا اولادهم او هم بيعملوا ده علشان هم بيحبوا اولادهم الصورة اللي الطفل بيشوف عليها الأم والأب بتكون صورة مش مش هي حقيقة الأم والأب بيخافوا منه آه، الوش وطريقة التعبير وطريقة الحركة والعين اللي هي ال visual الصورة البصرية اللي هما بيشوفوا الأم والأب عليها جسمهم كامل والبادي لانجوج بيحسس الطفل بالتهديد ومع الوقت الطفل ده لما بيواجه خطر حقيقي هو دلوقتي الأم والأب بيواجهوه المفروض لحاجة لصالحه فالطفل لما بيواجه خطر حقيقي آه، اي حاجه بقى حد بيحاول ياخد منه حاجه حد انا اسفه بيحاول يتحرش حد آه، بيحاول آه، ياخد منه معلومه حد قال له مثلا اللي هو زي كل المشاكل اللي بيتعرضوا لها الاطفال وبيكونوا ساكتين بسبب ده بسبب ان هم بيشعروا بالتهديد من الناس اللي هم بيثقوا فيهم من هم طبعا الطفل ما عندوش concept التهديد لسه لان هو مش فاهم ده ولكن هو بيتربى في في اللاوعي عنده فكره القلق لما حد بيبص له بيقول له لو ما عملتش كذا ال body language والصوره اللي بتتكون عند الطفل بتتخزن في ال data بتاعت العقل الباطن وبيبتدي بناء عليها يتفاعل مع الغريب لما يجي يقول له تعالى معايا عشان اديلك كذا فممكن يروح معاه لان هو شايف الصوره البصريه الصوره البصريه بتاعه التهديد اللي هي وصلت له اصلا من ناس مقربين منه وكان الغرض اصلا لصالح الطفل ولكن هو تحول بصوره مش صحيحه لل data في العقل الباطن فبقى الطفل لما يجي حد يقول له حاجه زي دي ممكن يروح معاه وشعوره بالتهديد من الاهل اللي هو ما كانش فاهمه يعني انا قلت لسه concept التهديد مش موجود عند الطفل فمفهوم التهديد يعني مش موجود عند الطفل فشعوره آه، بالتهديد من الاهل وصله لان هو يتحط في خطر مع حد غريب ممكن يعرضه لاي شيء يعني احنا بنسمع حوادث كتير بيتعرض ليها الاطفال وليه الطفل ما اتكلمش هو ما اتكلمش لان هو في البدايه الام والاب ما ما ادهوش المساحه ان هم ما ادهوش المساحه الحقيقيه ان هم يسمعوا منه وحطوا له ارتباط شرطي بحاجات كتير كون عنده صوره بصريه بيخاف منها فاحنا محتاجين نعرف ايه الرسائل اللي بنستخدمها مع اطفالنا ونستخدمها ازاي ايه الكلمات اللي لازم نستخدمها ونستخدمها امتى سواء بالنسبه للام او الاب او المدرس او المربي او المعلم اي حد بيتعامل مع الطفل لازم يبقى عارف الكلمات دي وعارفها يعني آه، بصوره دقيقه ويستخدمها آه، بعنايه شديده للغايه لان انت ممكن بكلمه واحده تحط الطفل في خطر كبير جدا وانت مش عارف تحياتي